Crunchit Dorf połówkę. Tylko sieć sklepów Biedronka może zaoferować tak dobre produkty za najniższą cenę codziennie. Winogrono 1 kg tylko 2,99. Serek wiejski 200 gramów już za złoty 25. Napój gazowany Cola Original 2 litry jedynie złoty 99. Biedronka zaprasza do ponad 600 sklepów.